Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم Alhamdulillah. Makasih ya, Din. Sama Ram. Oh iya, Mama mana? Tumen gak ikut keluar? Um, kayaknya tadi habis sholat bubu lagi deh. Oh, capek kali ya? Kamu lihat tadi kan debat kusir pas lagi di gedung. Wajar lah, namanya juga orang tua. Apalagi kan baru pertama nih ada anaknya mau nikah. Ya pasti banyak pengen ini itulah. Tapi kalau misalnya ada yang dimauin last minute gitu, harusnya dari jauh-jauh hari kan kasihan banget kamu lihat nggak tadi muka wo nya merah-merah <laughs> gitu ya udah nggak apa-apa lagian wo nya juga biasa aja kan nggak kenapa-napa Oh iya, Ram, aku pengen nanya pendapat kamu tentang sesuatu deh. Hmm? Kenapa? Kenapa kamu mau ngomong apa? itu um, menurut kamu, menurut pendapat kamu, nanti tuh gimana ya? Gimana apanya? Oh, aku tahu. Kamu takut ya? Grogi karena udah tinggal seminggu lagi. Wajar kok, Din, kalau masih ada rasa grogi menjelang pernikahan. Apalagi kan tinggal seminggu lagi. Tapi selama kita niatnya untuk beribadah, dan karena Allah, insya Allah semuanya akan dilancarkan. Justru nih Din, semakin dekat ke hari pernikahan kita, berarti makin cepat juga dong kita bisa pacaran. Itu berlimpah loh pahalanya Din, kalau udah sah. Kita sekedar tatap-tatapan aja, udah dapat pahala Din. Intinya, apapun yang bakal kita lakuin nanti, insya Allah lebih banyak dapat pahalanya dibanding mudorotnya. Insya Jadi kamu gak usah takut ya, yakin aja. Jadi makin gak sabar deh aku. Pengen gitu rasanya jalan-jalan sambil ngegandeng tangan kamu, terus tinggal serumah bareng. Abis itu tidur bisa sekacur sama kamu uh, <coughs> terus din kalau kita udah sah berarti udah halal ya hmm. kira-kira bakal langsung nggak langsung gimana maksudnya langsung ya masa kamu nggak ngerti oh langsung itu <laughs> Gak usah dibahas sekarang lah Aku tuh deg-degan loh sebenarnya soal itu Ya apalagi kan kita sama-sama belum pernah Terus kepikiran aja gitu Bakal langsung atau enggak Ya Itu kan lihat kondisi nanti Ram Jangan dibahas dari <laughs> Ya iya sih tapi lucu ya Din kita tuh dulu satu kampus tapi kita nggak pernah deket terus tahu-tahu malah mau nikah siapa juga yang nyangka ya jodoh aku ternyata teman kampus tapi kenalnya baru pas kerja ya aku juga nggak pernah nyangka kalau ternyata jodoh aku itu adalah primadona kampusku dulu bener kan Dinda, kamu tuh cantik, gaul, banyak yang suka. Siapa yang gak kenal sama Dinda? Oh, sama gengnya itu yang kalau datang ke kantin itu rame banget kayak rombongan Iya deh, siap-siap hujan masjid. Kalau dicari Dinda ada di kelas, udah pasti masjid. Pasti punya kunci masjid ya kamu. Kok kamu tahu sih? Jadi selama ini dari dulu kamu merhatiin aku diem-diem ya? Iya. Kamu kamu tuh suka ngeliatin aku. Tapi Din, kok bisa ya? Prima dona kampus kayak kamu mau sama kucing masjid kayak aku? Ya Allah, masih aja dona prima dona. iya iya, enggak kok. Aku cuma bercanda. Tapi Din, kamu kok akhirnya mau terima aku? ini ya udah jawab yang serius ya nih. Saya nyaman Ram. Nyaman gimana tuh? Nyaman. Kamu selalu ada buat aku. Terus, kamu nyadar gak sih dari pertama kita kenal, aku kan kalau cerita tuh kan dari ujung A sampai ujung Z panjang gitu tapi kamu tuh nggak pernah satu kali pun ngeluh loh oh maksudnya aku pendengar yang baik itu hmm, pendengar yang baik tapi selain itu ya aku ngerasa kamu ngebimbing aku ke jalan yang jauh lebih baik hidup jadi jauh lebih tenang terus banyak banget perubahan di hidup aku yang positif gitu yang paling kelihatan ya ini hijab berarti kamu pakai hijab karena aku bukan <laughs> bukan itu dong ram intinya um, jadi semenjak aku kenal kamu aku tuh jadi jauh lebih dekat sama Allah di taat ibadah lebih kenal sama agama dan dia jadi tahu maknanya hijab apa Alhamdulillah jauh lebih tenang Ram aku jujur aku tuh bangga tau sama kamu Din ya akhirnya aku tahu kalau ternyata kamu beda sama teman-teman kamu maksudnya beda gimana ya dulu banyaklah ceritanya. Mungkin kamu juga tahu? Enggak. Emang aku suka diomongin apa? Oh, bukan, bukan kamu. Aku malah nggak pernah dengar apa-apa tentang kamu. Cuma ya aku sering aja dengar cerita tentang gengan kamu kalau lagi kumpul sama teman-teman. Kayak si siapa tuh yang dulu sering dekat sama kamu tuh? Uh, yang rambutnya pendek? Alia. Oh, Alia, iya dia. Aku paling sering dengar cerita tentang dia aku pernah dengar waktu Alia tuh pulang ngabung-ngabukan terus apa ya bahasanya lah dengan orang yang nggak ada hubungan sama dia dan aku dengar cerita itu nggak cuma sekali doang heran sih aku kok bisa ya orang berhubungan seksual itu sama orang yang nggak ada ikatan. Padahal kan jima itu bukan hanya sekedar melepas gairah seksual aja. Itu salah satu ibadah loh. Keperawanan itu bukan hal yang perlu dianggap sepele. Karena itu mahkota, Din. Harus dijaga itu. Harus disimpan untuk orang yang tepat. Terus kamu tahu teman-teman gue kayak gitu kok masih mau sama aku? Ya itu kan teman-teman kamu, bukan kamu. Oke, jujur, pada awalnya aku tuh sebenarnya skeptis sih soal kamu sebenarnya. Tapi ya setelah aku mengenal kamu, aku percaya kalau kamu orangnya nggak aneh-aneh. Contohnya, kamu berubah penampilan. Kamu taat beribadah, sholat selalu mewaktu. waktu. Intinya, aku melihat sosok istri yang ideal. Dan itu aku temukan. Ram, Ram. Tapi aku udah gak perawan. Aku, maaf ya, Ram. you.